У неділю рано ще сонце не сходить, а молодий жовняр гей по касарні ходить, а молодий жовняр гей по касарні ходить касарні ходить, в руках шаблю носить, в пана капітана гей додомуся просить, в пана капітана гей додому. Ісуся просить, пане капітане, пустиня додому, бо лишив дівчину, гей, що тужить за мною. Бо лишив дівчину людей, що тужить за мною, пущу я тя пущу, але не самого скажу осідлати гей коня вороно. ти гей, коня вороного, скропив дощ дорогу, і стрия до Львова, в коника відпала гей, золота підкова. Коника ві. Блищить палагей, золота підкоба, не жаль ми подкови, щося загубила, лиш жаль ми дівчини, гей, щося зажурила ж жаль ми дівчини, гей, щося зажури?